um vídeo no canal. Hoje o vídeo é... Eu vou tentar planear uma ida ao Grande Prémio do Mónaco. Num orçamento, claro, e num orçamento bastante reduzido, porque isto aqui está, está mal de finanças. Antes de passarmos ao vídeo, não se esqueçam de subscrever o canal, estamos quase nos 300, vamos ver se conseguimos chegar aos 300 antes do meu aniversário, do dia 2 de junho, e espero que gostem do vídeo. coisa é saber se podemos ir para a França, porque ainda estamos no meio de uma pandemia e será de certeza necessário fazer um teste uh, e ter um resultado negativo. Portal... Eh, não é Portal da é Justiça. Portal das Comunidades Portuguesas apresentar teste, o comprovativo do teste PRT-PCR com resultado 72 horas. Ok. E eh, quanto é que isso custa? Hum, Vamos ver quanto é que isso custa. Teste RT, exatamente, preço. Hum, 100 euros. 100 euros. Ux, logo aqui começa bem. O passo seguinte é marcar, obviamente, a viagem de avião, porque eu não vou a nada, nem vou a pé, até ao Mónaco. Portanto, vou ver na Ryanair Porto-Marselha, porque hum, eu já fui ao Mónaco duas ou três vezes, duas. E eu sempre fui até Marselha porque o meu pai trabalha nessa zona e depois eh, ia de carro até ao Mónaco. Portanto, vamos ver na Ryanair, que é a única que faz direto Porto-Marselha, quanto é que o bilhete custa. Do Porto até Marselha. E tu andas? Ai, não dá Marselha. Marselha. Pronto, e quando? Quando é que é? Ui, está bonito. Temos que ir no 19. Ah, pois, porque os treinos são à quinta, pronto. 19 a 24, 24 sim. Um adulto. Uh, está barato. Ai, não me digas que está barato. Vamos neste já. Um, o, o quê? 24 euros! Fogo! Uma mala pequena. Não, é melhor comprar bagagem. E para vir pode ser neste tamanho na tarifa regular. O fica 173, 173.98. Pois, o problema é que eu não vivo no Porto, portanto tenho que ir de Aveiro para o Porto. Comboios de Portugal. Pelos caminhos de Portugal. Uh, tão barato. Intercidades. Uh, Intercidades 13 euros. Tá bom. aí não tem desconto, portanto 8 euros. O Intercidades deixa-me em Porto Campanhã, pois tenho que ir para, para o aeroporto, mais metro. Não faço a mínima ideia quanto é que isso custa. Para aí 4, 5 euros, pronto. Vamos ver os transferes do aeroporto Marselha uh, para uh, lille sul que é onde o meu pai está. Vamos ver. Quanto é que isto me custa? Eu já não me lembro quanto é que me custava. Assim vai ser mais fácil ligar ao meu pai. Mas pronto. Eu não quero o itinerário, eu quero saber quanto é que isto me custa. Olha, não sei, eu vou para o pai 20 euros. Convém também comprar o bilhete, não é? Eu estava aqui a fazer todo um plano, mas primeiro tenho que ter o bilhete na mão. Vamos lá ver quanto é que isto custa. Uh, Mónaco, Grand Prix, Tickets. Ai, eu não quero, eu não quero dólares, quero euros euros e vamos para, para um qualquer, para um não houver. É? Uh, ah, vamos para... Ai, Jesus, 845 Isto é muito! 845 euros. Ai, fica aqui, ok. Ok, mas mesmo assim é caro, mas pronto. Bilhete para os 3 dias no Bureau de tabaco. Estou a apontar tudo para depois eh, mostrar tudo à minha mãezinha para ela me pagar, não é? <laughs> Coitada, não vai pagar nada. E eu não vou sair daqui do sítio. Não é mais barato? Ah, ah isto é para crianças, não tenho 15 anos. <laughs> Aliás, tenho mais de 10. Agora que já temos o bilhete e já chegámos a Marselha, convém ir de Marselha ou da casa do meu pai para o Mónaco. O meu paizinho não me vai levar, obviamente, porque <laughs> tenho uma carrinha de trabalho, não dá para entrar no Mónaco. Portanto, tenho que ver uh, como é que, que, vou. Não sei, acho que vou de, ou de comboio. Ai, já fui de comboio. Eu já fiz um Interrail. E eu disse aos meus colegas que o Mónaco era lindo, porque já tinha ido lá duas vezes, e que, que, eles iam ver uma paisagem maravilhosa. Não é que a estação de comboio do Mónaco é debaixo de terra, tipo espinho. Não dá para ver nada. Nós entramos no início do Mónaco e só saímos em Ventimiglia, Itália já. Foi foi horrível. Queria mostrar toda a beleza, todos aqueles barcos, mas pronto, não deu para ver nada. Paciência. Mas vamos lá ver quanto é que custa de Marselha um, ah, ao Mónaco por uh, comboio. Se calhar até é mais barato ir de helicóptero. Train from Lille Sula Sorga. Não sei porque é que estou a escrever em inglês. Estamos em França, não é? To Monaco. 12 horas, demoro 12 horas a lá chegar, senhores um adulto, <laughs> não, um adulto não, um jovem, que eu ainda tenho 25, 25 anos. Oh, um dia assim barato. Ui, 5 da manhã. Ui, tem que fazer duas barato. Está bem, não vou nesta. Isto é que é TGB. Adoram. 37 euros até nem é caro. Antes de vermos o hotel também podemos ver uh, se ficava mais barato ir de barco ou de helicóptero. Portanto, vamos lá ver rent a helicopter from, from Nice to Monaco, book a flight. A private flight, a shared flight, a private, <laughs> não é? Finalize. 5 mil euros. Ah, mas tenho VIP greetings. O que é que me vão oferecer? Ai, Jesus, tão caro. 3.040 euros por 3 passageiros. Portanto, é assim, podemos fazer uma vaquinha e eu era a que pagava menos, claro, não é? Falta então ver o hotel. Vamos lá ver ao Booking. www.booking.com Como? Como? 7.200 euros? Hum? Como assim 7.200 euros? Poxa, isto é muito caro. 3 estrelas, que é o mínimo. 3 estrelas, 6.800 euros. 2000... Ai, Jesus, o que é isto? Ai, não. Deixa-me aqui ver onde é que está o meu postal do Mónaco. O postal lindo. Com mais de 10 anos, minha nossa. Onde é que isto fica? Também por 100 euros. Este tem uma cama. Uma cama. E eu tinha um sofá de cama. Ah, oh, não. Fica esta fica este. 2.140 euros. Enfim, falta a comida, não é? Uma pessoa não vive a pão e água. Vai andar a comer sandes e batatas fritas de pacote e suminho ou água o fim de semana inteiro. Vamos lá ver que, que supermercados é que existem lá no Supermarché Mónaco. Casino é caro. Casino eu sei que é caro. Uh, vamos ver aqui no mapa Petit Casino. Carrefour, olha um par, hein? espera aí que é um Spar, eu conheço. Tem aqui fotografias e tudo. Eu não importo comer sandes. Até o momento Interrail foi isso que eu comi. 50 euros por dia de comida. É muito, não é? É muito comida, eh, mas é, é três refeições, não é? É melhor pôr 50 euros por dia, portanto 150 euros só para alimentação. E se sobrar, olha, sobre a vida, eh, compro um leitão ou compro marisco para fazer, se sobrar, claro. Contas finais. Então, 200 euros só para os resultados do, do Covid, não é? para ir e para vir. A viagem, 173, vamos pôr 175. Isto é sempre a fazer contas, é, é sempre por cima. Hum, mais 13 euros a ir até ao Porto, vamos pôr 15. O transfer de de Marselha para o meu pai, 20 euros. Uh, os bilhetes <laughs> da Fórmula 1, 845, 845, pronto, já passou os 1000 euros. Um, que é isto? 37. Ah, o comboio até lá, vou pôr 40, mais 40 para vir, mais o hotel. Tu Jesus, já vai passar o mais 2.150, assim por alto, mais 150 euros de alimentação, 3.635 euros. estou à falência. Pronto, tenho mesmo que ser convidada por alguma equipa ou se vocês quiserem juntar até lá o dinheirinho, eu posso pôr ali na caixa de descrição o meu nível e vocês fazem transferência também. 1 euro, 2, 3, 4, 10 euros cada um não custa a ninguém, não é? A mim é que me custou dar este valor todo. E é tudo, eu espero que vocês tenham gostado. Um, tenham ficado assim tão triste como eu, porque não vamos poder ir ao Mónaco. Ou, ou quer dizer, vocês podem, eu é que não. De acordo com o, meu, com o meu orçamento para este mês, eu não posso ir ao Mónaco. talvez para o próximo mês posso ir a Baku, já que é o mês do meu aniversário e que me calho o jackpot, não sei, mas é assim, também ficar aqui a ver, são 3.600 e tal de euros. O que é mais caro é o hotel. E com o meu pai a é duas horas de distância, eu posso ir e vir. Portanto, ainda tenho que ir refazer estas contas. eu espero que tenham gostado. Se gostaram, subscrevam o canal, deixem um gosto e até para a semana. Deus!